Espanca, nego. Bota a mão pro até geral, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, Mas o que vocês querem ver? Sangue! Mas o que vocês querem ver? Sangue! Mas o que vocês vão ver? Sangue! Sangue! Sangue! Trazendo a rima boa, sabe, eu me garanto. Tô batendo nesse cara eu vou te deixar aqui em prantos A base meu pai não vai fazendo aqui no free Pois a base é Jequiti, tô batendo aqui Ah, mas eu cheguei até travar A base é Jequiti, mas cê sabe que aqui é Tá. Até porque no free cê sabe que eu me garanto Já que você tá aqui, já que tô te espancando Você não tá entendendo nada do que eu faço Rima boa, meu passa, mano, te deixando só em pedaço Pois... Pedaço humano cê já foi E mano pra caralho cê nunca que vai ganhar Rima muito boa Construindo freestyle <laughs> E. DJ, vem DJ! Vira! Vai, vai, vai, vai, família! Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos que vamos! Vai, vai, vai! Ei! Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, digam hip hop, hip hop. Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, digam hip hop, hip hop. Pelo contrário, não vou ficar em pranto. Cê sabe a é rima boa e essa semente hoje eu planto então Cê sabe né mano, é tipo anedota sua rima mano Isso aqui você não nota, sabe? A verdade o Mika é escancara Primeiro palhaço que dá risada da própria cara Aê, cê sabe mano, faltou disciplina Chegou aqui rimando, nem terminou a rima Falou pouco, falou bosta, falou pouco, falou bosta Cê sabe no ataque fala bosta na resposta É como sempre, é só isso que você faz Porque ganhar do Mika você nunca foi capaz E tá se achando até sagai de braço cruzado Na moral agora, x é improvisado e... mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. E o que vocês querem ver? Sangue. E o que vocês querem ver? Sangue. E o que vocês querem ver? Sangue eu junto, mas o que é diferente pode crer Como dizem, você sabe, batalha não é rolê Agora o bagulho é mais a sério Cê sabe, eu te amasso, né moleque? Esse é aqui que é o critério E não vai ter mistério Cê sabe, né mano, que agora eu vou falando na rima Cê tá vanguando. mano, cê sabe que eu falo na moral Fica batendo no cara, só mais um dia normal Porque cê sabe que é de praxe Agora rima boa, faz favor, sai caçando Espero que ache, porque até agora cê não achou Cê sabe, mano, como sempre na batalha cê mostrou Até agora hora deve estar tá procurando cabisbaixo e ele sai olhando. Cê tá ligado, mano, que você tá muito lento. Sai cabisbaixo olhando, falando, carai, cadê meu talento? vai deixar, negão? Mata ele, mata ele, e mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele. Ei, ei, ei, ei, é referência interiorana. Cê sabe que aqui eu sou verdadeiro. Ele se acha o pica, eu te tiro do picadeiro. Já era, rimando aqui, mano, sou no garoto. Que é palhaço, meu passo que eu faço circo pega fogo. Mas cê sabe, meu passo aqui, cê é garoto. E com seu corpo hoje eu faço malabares Até porque talento aqui cê não obteve Por isso que o seu corpo hoje se falha pelos ares, fi Ou, oh, cê sabe que cê não compete Fazendo a rima boa cê sabe que é compreensível Batendo nesse cara cê não ajusta Porque comparar eu e você, meu parça, cê sabe não dá nível Até porque, meu parça, eu te falo como é que é. Você se acha pra caralho, mas não chega no meu pé. Que isso, Gandil? Aí, vocês ouviram, certo? Quem gostou da rima do Mika faz barulho! Quem gostou das rimas do Caldas faz barulho! E rapaziada, vocês me ajudam aí, por favor, sem maldade. De novo, quem gostou das rimas do Mika faz barulho! Quem gostou das rimas do Caldas faz barulho! Uh! Mica tá na prova.